Station. Adoro. Eu gravei o teu sorriso, me mostrou que é o paraíso. Me sinto muito bem contigo, ao teu lado é o meu abrigo. Tu és melhor companhia, vou conhecer tua família. Contigo eu sei que vai dar, contigo eu sei que vai dar. Tu és melhor companhia, vou conhecer vai ser tua família. Contigo eu sei que vai dar. Contigo eu sei que vai dar. Fico louco com essa toda melanina Miúda linda só poderia ser angolana Preta rara tu não andas, tu deslizas E é contigo que eu gasto economias Fez a vez desse killer, então vem me acompanhar Trip, trip, trip, babe, eu e tu a viajar Nessas vibes e waves, então vamos viajar Nessas vibes e waves, então vamos flutuar As tuas amigas querem te fazer a cabeça Elas só dizem que esse nigga já não presta Só pra deixares o caminho free pra elas É melhor, bu, tu ficas atento és melhor companhia Vou conhecer tua família Contigo eu sei que vai dar Contigo eu sei que vai dar Tu és melhor companhia Vou conhecer tua família Contigo eu sei que vai dar Contigo eu sei que difícil te encontrar Em ti eu posso confiar Vou cuidar de ti, amor Baby, eu te escolhi É tão bom morrer de amor Vem, eu te escuto Te protejo, eu te cuido Eu te mimo, eu te amo Não quero outro olhar Nem outro sorriso Deixa-te dizer o que eu sinto por nós. família. Contigo eu sei que vai dar. Contigo eu sei que vai dar. Tu és melhor companhia. Vou conhecer tua família. Contigo eu sei que vai dar. Contigo eu sei que vai dar. Eles têm medo deste feat. Quiseres roubar comigo. Obrigado, mano.